Arany szárnyú angyal száll a földre le, Ragyog, mint a hajnal, Isten hírnöke. Alleluja, Hózsanna, Glória, Üdvözl légy kis Jézus, Isten egy fia, Tiszta szűztől nékünk gyermekszűz, messze termő ága kivirágozik. Alleluja, Hosanna, Glória, üdvözlégy kis Jézus, Isten egy fia. a kis Jézus megszületett, örvendjünk, elküldötte ő szent fiát Istenünk. Betlehemben fekszik rongyos jászolban, azért van oly fényesség a városban. Eleivel térdeperünk mindnyájan, örvendezve énekelünk végságban mondunk, édes anyám.